Witajcie, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnej odpytajce. Na dzisiaj kolejne zadanko. Dzisiaj spójniczek sobie użyjemy. E, I zgodnie z tradycją zdanie polskie, zdanie niemieckie z luką i właściwy spójnik. Dopóki pada deszcz, zostajemy w domu. Rozumiecie? Pada deszcz, i tak długo jak będzie padało, tak będziemy w domu siedzieć, nie wychodzimy nigdzie na spacer. Wersja polska. Wersja niemiecka. Es regnet, tam z przodu jest miejsce wolne na spójnik. Bleiben, bleiben wir zu Hause. Bleiben wir zu Hause. Jaki tam spójnik? Moje warianty, moje propozycje dla Was. bis nachdem, solange, bevor, sobald. Które z tych spójników pasuje do tego, e, żeby, żeby przetłumaczyć tą myśl, dopóki pada deszcz, zostaniemy w domu. Oczywiście, że solange. Solange. Dlaczego? Solange mówi, ten spójnik mówi o tym, że dopóki coś trwa, czyli jest jakieś wydarzenie i ono trwa w jakimś tam czasie, minuty, godziny, dni, czyli es regnet. Solange es, re, es regnet. Dopóki coś trwa, czyli dopóki pada deszcz, to co się będzie działo? My zostaniemy w domu. Bleiben wir zu Hause. Nie może być bys, bo może pomyśleliście o bys. Nie może być bys, ponieważ bys mówi o tym, że mm, do momentu, w którym coś się wydarzyło, e, jakiś moment przełomowy, a deszcz nie jest momentem przełomowym. Bez kojarzymy na przykład z czasownikiem przyjechać, że jest moment, że ktoś ist gekommen, dopóki przyjedziesz, że moment bez to jest punkt w czasie, przyjechał, nie? A deszcz trwa. Jak coś trwa, używamy zolange. Jak coś się dzieje w miejscu, to jest bys. Jeszcze do tego wrócimy. Wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się cieplutko i hej, na razie.